Via Corpus, a marca que me veste. Alô, Valkyrie, alô, Zumira. Beijo! Durante muito tempo eu tento Desde que ainda existe sentimento Mas isso eu não posso dizer mais O seu amor eu já não quero triste se eu dizer, mas é sincero fazer te chorar, não sou capaz Isso é contar contágio. Yeah.